Beredar teori konspirasi tentang Pizzagate, teori yang menggemparkan penduduk Amerika Serikat. Kalau kita telah lebih lanjut, teori konspirasi tentang Pizzagate ini erat hubungannya dengan kekerasan pada anak, perdagangan anak, dan kekerasan seksual pada anak. Di sini, saya akan menjelaskan mengapa kasus-kasus yang berhubungan dengan anak-anak terus berkembang di negara-negara. Apakah ada hubungannya dengan organisasi Kabbalah? Ikuti terus videonya. Sejak tahun 1960, angka kelahiran di Amerika semakin menurun, tingkat perceraian naik, dan pada tahun 2011, kelahiran yang dilakukan oleh wanita lajang terus meningkat. Beberapa teori konspirasi berpendapat bahwa apa yang terjadi saat ini banyak dianggap sebagai perubahan sosial yang sebenarnya diselenggarakan oleh kelompok organisasi kabalah seperti Illuminati dan Freemason. Apakah benar? Kalau kita pahami dalam ajaran agama kabalah itu sendiri, tidak melarang hubungan intim dengan anak di bawah umur dan sesama jenis. Dalam ajaran kabalah juga menyatakan bahwa manusia adalah biseksual. Ini merupakan dasar dari alasan mengapa Illuminati dalam hal ini menganjurkan orientasi percintaan sesama jenis dan androgini. Masih ingat karakteristik ajaran kabalah yang saya bahas? Dengan memahami karakteristik dari tiap ajaran-ajarannya, kita akan jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi ajaran yang diajarkan dari organisasi-organisasi Kabalah itu sendiri. Dari 10 sefirot dalam Kabalah, sebagian ada yang memiliki karakteristik maskulin, yakni laki-laki, dan ada pula yang feminisme, yakni perempuan. Satu sefirot dapat menghasilkan atau dihasilkan sefirot lain, Konsep inilah yang dimaknai sebagai konsep kawin mengawini antar dewa-dewa pencipta atau Okdoat dan Eneat. Dari sefirah tertinggi yaitu Keter atau mahkota muncullah sefirah maskulin yaitu Cokmah sebagai father dan sefirah perempuan yaitu Binah sebagai ibu. Dari sinilah lahir sefirah maskulin dan sefirah feminisme lainnya. Ini merupakan dasar sampai sekarang penganut ajaran Kabbalah salah satunya Illuminati merekomendasikan atau menganjurkan percintaan sesama jenis. Hubungan intim anak di bawah umur atau kita sebut pedofilia, hubungan sedara atau incest ataupun androgini. Bagi yang belum paham apa itu androgini, androgini ialah percampuran ciri-ciri maskulin dan feminisme baik dalam pengertian fashion atau keseimbangan antara anima dan animus dalam psikoanalitis. Lantas, kenapa anak-anak menjadi tumbal atau pengorbanan untuk pemujaan? Menurut buku David Livingstone, Surrendering Islam, Pengorbanan anak menjadi dasar pemujaan ketika ia atau Lucifer disembah di seluruh dunia kuno. Ritual kematian dan kebangkitan meniru Tuhan atau Lucifer tersebut. Para peserta akan menghirup minuman keras dan menari dengan diiringi musik untuk mencapai keadaan ekstasi atau penguasaan jin atau setan, di mana mereka percaya bahwa mereka dapat mencapai kemampuan supranatural seperti merubah bentuk, meramal, dan kekuatan magic lainnya. Dalam hal ini, mereka akan menyembelih anak-anak, memakan dagingnya, dan meminum darahnya, sehingga Tuhan dapat terlahir kembali di dalam diri mereka. Para pembela Illuminati bersaksi bahwa praktek-praktek ini terus berlangsung sampai sekarang. Livingstone mengatakan bahwa ritual ini biasanya melibatkan pesta pora hubungan intim yang disebut perkawinan suci. Antara seseorang berkedok Tuhan dan Dewi kemudian menghasilkan anak dewa yang kemudian akan menjadi raja. Lebih jauh ia mengatakan ini adalah dasar dari sebuah ibadat percintaan satanik yang diam-diam mendominasi dunia. Dari studi menunjukkan bahwa percintaan sesama jenis atau homoseksual hanya 2% dari populasi. Apakah menurut kalian homoseksual mengancam kehidupan masyarakat? Masih ingat dengan teori konspirasi yang saya bahas tentang adrenokrom yang membahas tentang minum darah bayi sebagai ritual awet muda? Hal itu juga membahas tentang kekerasan pada anak dan persembahan anak untuk ritual elit-elit dunia. Dari situlah dapat kita tarik benang apakah ini semua ada kaitannya dengan organisasi Illuminati dan Freemason yang erat dengan ajaran Kabbalah atau tidak, teori konspirasi tentang Pizzagate, teori yang menggemparkan penduduk Amerika, kalau kita telaah lebih lanjut, teori konspirasi tentang Pizzagate ini erat hubungannya dengan kekerasan pada anak, perdagangan anak, dan kekerasan seksual pada anak. Terlepas benar atau tidaknya tentang hal itu, namun bisa kita bayangkan walaupun populasi pedofilia di dunia hanya kurang dari 5%. Namun, menurut kalian apakah mereka bertanggung jawab atas 20-40% penganiayaan terhadap anak di bawah umur atau tidak? teori konspirasi Pizza Gate menjadi teori sempat hangat diperbincangkan dan berkembang pemberitaannya di Amerika saat selama masa pemilihan presiden tahun 2016. Ada yang berpendapat bahwa konspirasi ini berkembang untuk menjatuhkan Hillary Clinton di pemilihan presiden Amerika, terlepas benar atau tidaknya hal tersebut. Coba kita dengar pendapat tentang videopilia oleh Judith Resman, PhD, seorang penulis seksual sabotage tahun 2010. Ia berkomentar, ini adalah mandat untuk mengembangkan videopilia yang semakin banyak ditemukan di seluruh dunia. Hanya lembaga dengan cakupan dunia yang dapat membentuk partai politik syahwat global yang sama. Kampanye memperlakukan seluruh bayi dan anak-anak dari sudut pandang seks untuk digunakan dan disalahgunakan, muncul sebagai anti-bullying Being Action Plan di Manitoba. Program ini menginduksi eksperimen seks anak. Ini sesuatu yang sama dengan apa yang didorong oleh para seksologis di Brazil yang dilatih di Havana dan para pendukung pedofilia sejenisnya di Inggris, Amerika Serikat, dan seluruh dunia di bawah Paying International Planet Parenthood. Program-program ini adalah tahapan awal untuk lalu lintas hasrat anak industri keuangan yang sedang tumbuh. Gambarkan para penyimpang yang duduk di meja konferensi referensi selama 20 tahun terakhir sambil merencanakan bagaimana membuat anak-anak jauh dari kontrol orang tua dan agama serta membuat mereka sepenuhnya menjadi rentan. Mari kita menyebutnya anti-bullying, kejahatan dan kebencian setelah kita membuat pedofilia berkembang. Kita mendapat kendali terhadap dunia. Apakah benar? Waktu yang akan memberitahukan kita. Jangan lupa like dan subscribe, insya Allah saya akan membuat video yang lebih baik lagi.